Noc je môj uchvacujúci priateľ, v ktorom odpočíva všetko zlé. V ktorom ma nájde plač i úsmev. V ktorom hľadám sám seba zase. A nikto nedokáže zničiť moje šťastie Keď moja duša žije večne tam Kde vidím len krásu a nádej Ktorej mám v srdci stále viac si vždy moja nádej, v ktorej ako svetlo horí. Pre jej úsmev, pre jej chvíľu, viem na čo myslí, ja som ňou a ona je mnou. Teraz sa stáva potkal Skôr ako preň stratím zmysel Skôr ako stačí padnúť smrti do náručia Noci môj najlepší priateľ Ešte chvíľu zostane, kým zájdem späť. Ona tu ticho ostane, keď odídem. Do chvíle, ktorú nevnímam, a kým zaspím, noc je so mnou, nie som ste vždy moja nádej, v ktorej ako svetlo horí. na čo myslí, a ona je Teraz sa stávam jej misiou.